Како се мрзнуваат мурчините? Од сапуница мурчи. Замисли дека правиш мурче врз лана на ладно зимско сабање. Температурата на воздухот е минус 12 степени Целзиусови, температурата на сланата е исто така минус 12 степени Целзиусови. Значи температурата на мурчето брзо паѓа на ке минус 12 степени Целзиусови. Сланта е мраз. Ако нешто замрзнуе, секогаш е полесно да замрзне тампиш, веќе има мраз. Затоа морчето ќе почне да замрзнуе доле, таму ќе шо чепка сланта. Таму се создава првиот кристал на мраз, што е парченце мраз шпартано со линии. И шом се формира кристалот, температурата на водата околу него се зголемува. Ва звучи чудно, а му ствари секојаш така. Кажу, за да се стопи мраз, треба да му се даде топлина, така за да се замрзне мраз, треба да се земе топлина. И таа топлина, а зима околната вода што се грее. И сега топла вода е релативно топла. Например, ако остатокот од морчето е на минус 10 степени Целзиусови, она ќе биде на минус 8 степени Целзиусови. Ама се тоа што е потопла, нејзините молекули помалку се привлекуваат меѓу себе отколку молекулите на поладната вода. И така топлата вода, привлечена од молекулите на ладна вода околу неа, брзо ќе почне да бега на сите страни. Вие феномен, кога топлата вода тече неки ладната поради разлика у кохезија помеѓу молекулите, се вика ефект на марангони. Ако протокот на вода е доволно силен, може да одвлече некој мало паче од кристалот. Така се случува парчиња кристал брзо да се лизгат низ морчето. Секој нов кристал мраз го создава истиот ефект и може да загуби по некој парче мраз што ќе остане да играе низ морче и може да продолжи да расте. А секогаш кога кристалот расте се создава нов ефект на марангони, па кристалот може да продолжи да се движи. И така се прави рингишкот од кристали. Кога што кристалите продолжуваат да растат, се спојуваат едни со други, се додека не замрзне цело мелче. А што се другите начини на кои што може да замрзнеме урче? Кои се другите форми на кристали што може да растанат? Е, за тоа друг